Ой. Итак, продолжаем нас, наш мозговой штурм. Так, мысли. Э, Доминик, ну что ты там стучишь? Да ну, я пожалуйста делаю. Я понимаю, конечно, что ты тут порядки наводишь, но мне же нужно сконцентрироваться. Ну, у меня... Концентрируйся, концентрируйся. У меня серьезные мысли, между прочим, в голове. И ты меня сейчас собьешь с мысли, я же ничего не смогу придумать. Ну не стучи, пожалуйста. Так, а, мне нужно, э, значит, написать пьесу о... Так, я сейчас напишу пьесу о... Э, о, о путешествиях. Да, да, да, да, да, да, да, да, пусть это будут путешествия. Так, сейчас я вспомню. Так, где же мы путешествовали? Мы путешествовали по морям. Так, мы были на Атлантическом море, а такое море бывает, ой, это не важно. Значит, мы были на Черном море, мы были на э, Северном море, мы были на море э, э, Средиземном море. Э, Доминик, угу. слушай, а это, а, а вот во Владивостоке там какое море? Японским. Японское, говорит наш польский друг. Ага, Японское море. Очень хорошо. Значит так, э, будем писать пьесу о морях и о разных странах. Да? Давайте. Э, ну и что? Нет. Ну, здесь о морях, океанах и еще о каких-нибудь, например, э, злодеях. Доминика, ты каких злодеев знаешь? Что? Что? Каких злодеев ты знаешь? Ну, ну, różnych, różnych. А ты po, czemu to chcesz? Dlaczego? Po co ci to? Ну, Секрет пока. Ты мне скажи, кто злее, людоеды или пираты? Ну, Барди złośliwi są они I oni, są, Почему? oni są, wiesz, Барди, tacy, tacy poetyczni, bardziej literaccy, tacy, Ну, а, filmowi. а, а людоед он возьмет тебя и съест, и даже разбираться не будет. А пираты, они же ребята такие, э, Ну. э, это веселые ребята, может, с ними договориться можно. Так, так, так, так, так, сейчас мы подумаем, может быть, это будут... э, так, так, значит, о морях, океанах, злодеях, пиратах и, э, ну пусть это будет еще, ну романтики какой-нибудь хочется еще. Романтики хочется. Ты что вымышляешь? Ну как чего? У нас же театр. Ага. Нам нужно эту э, пьесу Сцен... написать. Сценарий написать. Да. Но и... Ну давай тогда мы подумаем. Будем писать пьесу о пиратах, о морях, об океанах или об путешествиях. Słuchaj, a może być zapytamy naszych widzów, o czym chcecie, żebyśmy napisali scenariusz, żeby zakuliska napisała scenariusz i... Ну уж не знаю, написала или там подобрала, но мне нужно, да, тему мне нужно так, какую-то. Так, на jaki temat chcecie? Czy chcecie o... Ty pokazuj мы хотим о пиратах. Пиратах. О путешествиях. О подружах. О романтике. О романтице. Ну да, о романтике. Mm-hmm. И о... Ну пусть будет... Э, э, а ты о чем думаешь? О средствах транспорту. О... Ну там самолет. Самолеты, корабли. Ага но понятно. Либо о кораблях, самолетах, вертолетах и так далее. О чем? Как вы думаете? Выбирайте, голосуйте в наших комментариях, э, на, на, на строне на, в, со, в соцсетях, в сетях социальных, ах, простите, да. в сетях социальных, на стороне интернетовой, тут под фильмиком, wszędzie głosujcie, my później policzymy te ваши голосы и wybierzemy. и решим, э, какую будем пьесу делать. Угу. stawić. Do zobaczenia. Пока.